magia está nas minhas mãos. Está quase a nascer e a sair da casca. Uau! São os Edgemals brilhos. Tem brilhos nas asas e no corpo. Vou cuidar dele e dar muitos meninos. Edgemals brilhos, da Concentra.